Tacha añajanta ama Jesús mara Kubika ika. va, ba. Diku mandia judiu ka Ti Nahaha ara matiñu ika. Makibi Tama Jesús te ena ka china. Taku matatai dakibi ninteo. Enteni jatiñura. Yekamba va yu takan jatiñindia. Kati Jesús china. Yekan va, Mandia judiu. Numiga kunina ka ninama Jesús. Batinayo ve ubama kibe ñanindeniyo. Handa ara mañibi. Tijunica araña. Dioku matata manira. Tataka hando indukurara. Chimandio. taha, Naka ama jesute. Dicha baña kusentio. Ni intiño i Tubato ventei najakua matatei, Batin disatiño induku Indukuni y ikan. ora uraku era yindia tatai kuniran de era ora uraku era. tatanti ara ha'ara ara nui ta itinu ni hana'ara tiñu ka'nuga nui tama ora endo yi Daba ni ku'un tatindo vati takuamaraku tatai hana takurantianti ta cha'ara ñanakonti kona. junta kan hayu'u uraku era. Ticha inya na kondi to dia ya kuni main india. Bati maraku to kutuni hakutunira kwati manyibi. Ticha ara mantatu ikanu yu. Raku seera. Nyana hakutuni Ika Ikana tinyu ina yu. kwati nyu na maraku tatai. Bati mandia to tinyu yu. Kuni ikan ayinya. Kuni to tinyu una maraku Rata chi yu undia. Dichaba amanya ka inchindo nyemantia ta so'o matun ka'i ta chinu nindaña ha'amara ta chiyu'u cha iyon ditona indeni ta tuwa ni na andaya cha amakuatina tiba hicha chi'ina ha'amakuatina niku na ta kundikona dicheba amaña ka'in chi'indo keta ma ora ta bitikuyiña mandia cha chi'ina ha'amakuati ha'ana niku nantati yu'u rasa entio, tatu tatugachi enayi nini inanu nikontito ondikona batita kuamaraku tatai iyontito maratakani junitakancharan tatunuyu rakuseera nyaku kondito cha tajunichatatain nyaku nyaku hakutuni kuatina cha'a ñaku takotoyu bindo cha'a kain iya bati in inkiwi nya niku ni mantianti nta manu matungnya nikai tatanti imantia ha amanya baa nina takun dikona tondi kona indeni chi indio mamantia ha anya tobe baa nina takuna kuentanya kuna andaya tayi ku hae manya kunimain tubantio tobe kuniranya Tema takwa kaara arachin, tatakan hakutuni ta ta kuye ora hakutuni matina be jae maña kuni mai timaña jae kumaña kuni matatai yu ka icha huni mai ku kuka ayo kuye ora oku bayi, ba iyo ingara katitu unu ta mañibichai ku matung kumatun ara Chindo Ira kutatun ura nu shuba chai, tarakan ura matunda bai una tobe chini ñui ñaka ani Batituka iyo ñuñibi chai bati inta kanchara kuyi cuenta diondo chinu Shuba Kura, kundiondo tandicha ña shubakura takua ku iñu'u ñandu'va dichin dichingi tantio chataan indoyi matiane tiempo ñante endoyi baka ngako unya ka ayu kwa unya ka ashuba di sama tinyo kanu cha mata tenya hachinui yakan kumanya hai tacha yakan kuinya kunni ka iyi ñanti chakui te tachiyu tahuni matate tachiyu ka ara Bajindio ataka kunindo matatira. Taniku undendora. Bamatunura. Natubicha ando ña koitiche animando. nunindo, Nicha ñaka amara tachi matatenya. Takundio. Yaha cuando matutundio. Tichaninindo tuja tujando taka. Taninindo no inde ni kunindo. nya, Matun y yonuye ku matung cancha i bandio na tu biku nindo nindo i ta tu chinu nindo yu uniku kuni nu konti tondo indene chindio ta ku na chini nyu i nyan haka no mañibi yu ta indo ñana tobe kunin donde en donde ondia yu bachi nu maraku tatai tandio na yu batu kicha ingana Nyaka huni ana, ñaka'ana junichin sivimana ñaka'an ha nijachin indo tanti otu ni ndo tu'in tato ando kuyi aha ando manya aja'ando ma nyana ha ando, ta ikan kuni indo nura nyana urando ta kotona kotonaka'ninindo ñayu'u nitisokuatindo numara kutatai matimarati sokuati no nun dio kuhunima Moisés nun tatundo ñanijaka kun diondo cha'a ñachinu nindo matu'un tara matitunticha ñachinu nindo matu'un ta Moisés kuni yikajayi ña kuni iyoe ñachinu nindo matu'in dia baticha'i kuma ñatara batutube chinu nindo matu'un ta Moisés ikancha ikuenta tobe Chinunindo tunka india. Kati Jesús chindia judiu